Καλησπέρα κύριε Καλυφατίδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ για αυτή τη συνέντευξη. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις που αφορούν πιο πολύ στην προσωπική σας σχέση με τη μετάφραση. Πώς προέκυψε στη ζωή σας η μετάφραση? Ε, μετέφραζα από νεαρή ηλικία. Είχα μάλιστα ολοκληρώσει δύο βιβλία στα φοιτητικά μου χρόνια, τα οποία θέλησα κάποια στιγμή να προτείνω και σε εκδοτικού οίκου, αλλά Επιστρέφοντας σε διακοπές από τη Γερμανία στην Ελλάδα, ανακάλυψα στο βιβλιοπωλείο ότι τα βιβλία είχαν ήδη κυκλοφορήσει, οπότε δεν μπήκα καν στον κόπο να, να πάω σε εκδότη. Ενδιαφέρον. Ε, τι σημαίνει για σας προσωπικά μεταφράζω? Μεταφράζω σημαίνει ανοίγω την πόρτα μου κάθε λίγο σε έναν άνθρωπο να μπει στο σπίτι μου, να κάτσει να συγκατοικήσει μερικούς μήνες μαζί μου και να φύγει κάποιες φορές ε, νωρίτερα από ό,τι θα ήθελα αλλά και κάποιες φορές μένοντας περισσότερο από ό,τι θέλω. Ωραία. τώρα σχετικά με τη μετάφραση ως διαδικασία. Ποιο είδους ε, κείμενα, τι είδους κείμενα σας αρέσει περισσότερο να μεταφράζετε. Γενικά τίνω προς τα σκοτεινά κείμενα. Ναι, δεν μου αρέσουν ε, ε, να είναι έτσι, πώς να πω, έτσι χαριτωμένα και τέτοια πράγματα. Μου αρέσει η σοβαρή λογοτεχνία. Ε, ε, μου αρέσει να υπάρχει το στοιχείο του θανάτου και της παραφροσύνης. Ωραία. Ε, επιλέγετε ο ίδιο τα κείμενα που θα μεταφράσετε. Πολλές φορές ναι, προτείνω και σε εκδότες βιβλία. Με ποιο κριτήριο? Με τα κριτήρια που σας είπα πριν. Ε, σχετικά με τα μεταφραστικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ε, κατά τη διαδικασία, αν θέλετε πείτε μας κάποια από τα πιο συνηθισμένα ή κάποιο το οποίο <laughs> σας είχε δυσκολέψει πολύ και το θυμάστε. Ναι. Ε, ε, ε, στην πραγματικότητα είναι μια δουλειά που έχει μόνο προβλήματα. <laughs> Διότι θέλω να πω δεν είναι όπως ε, στι θετικές επιστήμες που θα σε βοηθήσει ένας τύπος. το λεξικό παρέχει λιγοστή βοήθεια και πολλές φορές χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα εργαλεία, τα οποία είναι η καλλιέργεια, η, η ανάγνωση πολλών βιβλίων, ε, προβλήματα σημαντικά, ε, πολλές φορές και ανυπέρβλητα, είναι τα, οι πολιτισμικές διαφορές. Ε, αυτό μπορεί να είναι ένα θρησκευτικό σκεύος της Καθολικής Εκκλησίας, η περιγραφή ενός τοπίου τελείως ξένου προς το ελληνικό. Δηλαδή, πρόσφατα σας πω, ήμουν στην Ελβετία και είχα μεταφράσει ένα ε, είχα αρχίσει να μεταφράζω το βιβλίο στην Ελλάδα, περιέγραφε ένα τοπίο το οποίο εγώ το είχα στο μυαλό μου τελείω διαφορετικά. Και όταν πήγα στην Ελβετία, ε, διέγραψα ό,τι είχα κάνει και άρχισα να το προσεγγίζω από την αρχή. Δηλαδή ήταν μια ομίχλη, η οποία όσο και να μπορούσα να τη φανταστώ από το σπίτι μου α πούμε, στην Ελλάδα, η, ε, δηλαδή με, στην πραγματικότητα ήταν τελείω διαφορετική. Ωραίο παράδειγμα. <laughs> Ε, Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό τελικά που κάνει μια καλή μετάφραση. Η καλή μετάφραση είναι αυτή που θέλω να βλέπω, δηλαδή στον εαυτό μου και στους άλλους όμως, ότι ο άλλος έχει πραγματικά στρώσει τον κόλλο του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θέλω να διακρίνω το, τον κόπο και όμως το αποτέλεσμα να είναι αβίαστο. Αλλά θέλω να καταλαβαίνω ότι δηλαδή, είναι αυτό που λέμε έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ε, Πάμε τώρα στη μετάφραση ως επάγγελμα. Ε, οι επαγγελματικέ συνθήκες, για παράδειγμα, ε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε αυτό το τομέα και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτές. Η, η φορολογική και η ασφαλιστική φυσικά πλευρά του ζητήματος είναι <laughs> τεράστια, διότι ο μεταφραστής ε, αντιμετωπίζεται πολλές φορές σαν να έχει ε, την από μια καφετέρια στο κέντρο της πόλης και κάνει τεράστιο τζίρο. Ε, ο μεταφραστή δυστυχώ είναι ένα, δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί και να πολλαπλασιαστεί, οπότε έχει συγκεκριμένο χρόνο ε, κατά τον οποίο μπορεί να εργαστεί. Αναγκάζεται όμω, τουλάχιστον δηλαδή, από προσωπική πείρα μιλώντα, να κοιμάται και να ξεκουράζεται όλο ένα λιγότερο και λιγότερο ε, για να μπορεί να, να βγάλει περισσότερη δουλειά και να ανταπεξέλθει ε, σε αυτό το φαύλο κύκλο που είναι να βουλώνει τρύπε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η κατάσταση η φορολογική και ασφαλιστική, όπω έχει αυτή τη στιγμή, είναι σαν να προσπαθεί να κλείσει το, το, το μπάτο ενό κουβά που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ή και να το βουλώσει, θα ανοίξει δίπλα μια άλλη τρύπα. Είναι σαν του τυφλοπόντικε, βγαίνουν από παντού. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, θεωρώ. Δηλαδή, ε, και λειτουργεί και κάπω ε, αποθαρρυντικά και για του νέου ανθρώπου που θέλουν να να αρχίσουν να ασχολούνται επαγγελματικά με τη μετάφραση, δηλαδή να ανοίξουν βιβλία. Ε, αλλά και για τον ε, ας πούμε, έμπειρο επαγγελματία λειτουργεί πολλές φορές ε, ανασταλτικά με την έννοια πού θα φτάσει η κατάσταση. Ε, αυτό αντιμετωπίζεται φυσικά με, ε, με το να διεκδικούμε όλα τα δικαιώματά μας και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό με κάποιο δηλαδή ε, συνδικαλιστικό όργανο που έχει δύναμη, δύναμη και πειθό. Πολύ ωραία, Μέσω τη απάντησή σα με καλύψατε και στην επόμενη ερώτηση που αφορούσε τι απολαυέ, για παράδειγμα. Okay. Ε, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ε, εσείς, ας πούμε, τι αλληλεπιδράσεις έχετε, για παράδειγμα, τους συγγραφές των έργων που μεταφράζετε. Έχετε αλληλεπιδράσεις? Με τους συγγραφείς. Ε, θα σας πω, ε, ε, με τους συγγραφείς που έχω την τύχη να είναι εν ζωή, επιδιώκω πάντα ε, την επικοινωνία και πάντα ε, είναι όλοι πραγματικά ευγενικοί και μου απαντούν και χειριζόμαστε σημεία στα οποία έχω αμφιβολία ε, ή μια δυσκολία οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους ε, και τη λύνουμε. Δηλαδή, μάλιστα, θα σας πω και ένα παράδειγμα, είχαμε κάνει πέρυσι ένα βιβλίο στην Εφέλη για το θέατρο του Ρίντιγκα Σάπα, ενός θεατρολόγου από το Βερολίνο, που ήταν η ιστορία του θεάτρου, μέσα από παραδείγματα όμως ε, και εντοπίσαμε και στο, ε, στο κομμάτι που αφορά την, ε, το αρχαία, την αρχαία ελληνική τραγωδία διάφορα σημεία βελτίωσης, όπου και, ε, και αυτό ήταν πάντα σύμφωνος και ευχαριστούσε και εμένα και την επιμελήτρια του βιβλίου. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ συνεργασία. Θετικέ εμπειρίε. Ναι, δηλαδή νιώθεις και ότι είσαι, και εσύ κομμάτι του βιβλίου. Δηλαδή ότι δεν είσαι ε, απλά ο μεταφραστής, απλά τέλος πάντων. Ποτέ δεν είσαι απλά είσαι ο μεταφραστή του βιβλίου. Στην πραγματικότητα το ξαναγράφει στη γλώσσα σου. Αλλά όταν ε, λειτουργεί. Ε, πώς να πω, και ενεργά, δηλαδή έχει ενεργό ρόλο στη, στη μεταφορά του βιβλίου και στη βελτίωσή του, είναι, είναι ακόμα πιο όμορφο. Πολύ όμορφο. Ε, σχετικά με την επιμέλεια τώρα, ε, είναι απαραίτητη και αν ναι, Ποια είναι η σχέση σας με τους, επιμελητέ, επιμελητές? Ναι, θα σας ε, απαντήσω πολύ... Ε, έχω απόλυτα καθαρή άποψη. Πιστεύω ότι η επιμέλεια είναι απολύτως απαραίτητη. Πιστεύω ότι όσο περισσότερα μάτια ε, έμπειρα βλέπουν ένα βιβλίο τόσο βελτιώνεται. κανένας δεν είναι τέλειος. αυτό που ζητάω εγώ και προσπαθώ να το έχω και ως όρο στα συμφωνητικά που κλείνω, είναι ότι θα έχω μία επικοινωνία με τον επιμελητή ε, και ότι θα βλέπω και το τελικό δοκίμιο, ώστε και να βελτιωθώ από αυτά που θα δω τα μάτια μου και να πω πω, πω τι έκανα εδώ ή ξέρω εγώ, ωραία ιδέα, ε, αλλά και να προστατευτώ από δεχόμενες ε, παρεμβάσεις με τις οποίες διαφωνώ και μπορώ να στηρίξω με την άποψή μου ε, σε ό,τι αφορά τις επιλογές μου. Η εικόνα που έχετε για τη σχέση μεταξύ μεταφραστών και εκδοτικών οίκων ποια είναι? ανάμεικτα συναισθήματα. Θέλω να πω, με άλλους εκδοτικούς οίκους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, με άλλους υπάρχουν ε, ε, διαφωνίες, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή θέληση πάντα φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, θεωρώ πολύ σημαντικό μεταφραστής να διαβάζει προσεκτικά το συμφωνητικό που υπογράφει, υπογράφει και να έχει πάντα υπόψη του ότι, όπως λέει και η λέξη, συμφωνητικό σημαίνει μια ε, ε, είναι ένα συνενετικό σχέδιο. Μια, ε, έτσι είναι όπω ο γάμο, α πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται ένα να θέλει και ο άλλο να μην θέλει. Αν και γίνονται και οι γάμοι με το ζόρι φυσικά. Ε, αλλά οπότε πρέπει να, να κοιτάζει το συμφωνητικό να μην καλύπτει μόνο την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά του εκδότη, αλλά και τον εαυτό του, να τον προστατεύει και να... Αυτό. Και σε θέματα που αφορούν, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου, ε, Θεωρείτε ότι μπορείτε να επέμβετε αρκετά, νιώθετε ότι... Ναι, ε, θα σας πω. Ε, Καταρχάς, ε, όπως σε όλα τα πράγματα στη, στη ζωή, ε, όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα ότι από το επόμενο βιβλίο που ήδη, δηλαδή από αυτό που έχω υπογράψει να κάνω τώρα και μάλιστα με ε, καμία αντίρρηση εκ μέρους του εκδότη, ε, συμπεριέλαβα ότι ο τίτλος του βιβλίου αποφασίζεται από κοινού με το μεταφραστή. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε έναν ε, συμβιβασμό, αν χρειαστεί, ε, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να, επειδή μου έχει συμβεί στο παρελθόν, να αποφασίζει ο εκδότης ε, από μόνος του τον τίτλο όταν εγώ έχω σοβαρές ενστάσεις. Μάλιστα τι συμβουλή θα δίνετε, πώς μπορεί κάποιος ε, νέος που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση να μπει στο παιχνίδι, θα λέγαμε. Στη λογοτεχνική μετάφραση μιλάτε ή γενικώ. Ε, γενικότερα και ειδικά στη λογοτεχνική. Ναι, εντάξει, γενικότερα δεν ξέρω να σα πω. Υπάρχουν αυτά τα μεταφραστικά γραφεία που στην πραγματικότητα βέβαια ε, δίνουν πάρα πολύ μικρέ αμοιβέ, χαμηλέ αμοιβέ στου μεταφραστέ. Ε, σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική μετάφραση, μία ιδέα ε, είναι να π.χ. ίσως να κάνουν ένα δείγμα από κάποιο βιβλίο που τους αρέσει και να το προτείνουν σε κάποιον εκδότη. Ε, δεν έχω μια πραγματική συμβουλή γιατί... Ε, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αλλά απλά να προσπαθούν και να γίνονται καλύτεροι σίγουρα και να τολμούν, γιατί η μετάφραση είναι, θέλει τόλμη έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μετάφρασή σας ε, που να φτάνει και στα όρια της, του, να νιώθετε ότι λογοκρίνεστε για κάτι που έχει. Επικρίσει εννοείται. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, δεν θυμάμαι τώρα κάτι. Να σας πω, δεν, δεν διαβάζω κιόλα. Ε, δηλαδή είμαι τελείως ε, σε ό,τι αφορά media και τέτοια πράγματα. Δεν, ε, δεν ασχολούμαι. Ε, θα, ε, πολλές φορές μου τα μεταφέρουν και τρίτη. Ε, χαίρομαι όταν ε, γράφετε κάτι για τη μετάφραση, γιατί συνήθως δεν γράφεται. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κριτική της μετάφρασης. Ε, δεν έχει τύχει να ακούσω κάτι, κάτι άσχημο. Ε, προσπαθώ όμως και εγώ να προστατεύομαι, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το σκαλίζω το θέμα <laughs> μέχρι εκεί που δεν πάει. Να είμαι σίγουρος τουλάχιστον. Αυτό. Ε, όχι, και από την πλευρά του εκδότη όμως πάλι. Έχετε νιώσει ότι πρέπει να κάνετε κάποιο συμβασμό πέρα από αυτό που είπατε πριν, ότι ναι, πρέπει να υπάρχει... σε επιλογές. Ναι. Ε, ναι, ε, έχει τύχει. Θα σας δώσουμε ένα, ένα παράδειγμα. Ε, στο κομμουνιστικό μανιφέστο του, του Μάρξ λέει ένα σύννεφο πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το... Ε, ένα φάντασμα πλανιέται από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού. Πώς θα σας φαινόταν αν έλεγε ένα σύννεφο επικρέμαται πάνω, πάνω από την Ευρώπη, ένα φάντασμα επικρέμαται πάνω από την Ευρώπη το φάντασμα του κομμουνισμού. Δηλαδή έχω δεχτεί σε τέτοιο επίπεδο να βάλω πλανιέται ή επικρέμαται, σε κείμενο το οποίο για μένα ήταν καθαρά πλανιέται. Δεν ήταν επικρέματα. Δηλαδή, το επικρέματα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλη περίπτωση. Οπότε ε, θεωρώ ότι και εκεί έχει ένα λόγο μεταφραστή να κάνει μια τεκμηρίωση τη επιλογή του. Εσεί, πώ φαντάζεστε το μεταφραστικό μέλλον, ε, το μεταφραστικό επάγγελμα, συγχωρείτε, στο μέλλον, σε 20 χρόνια για παράδειγμα. Ε, κοιτάξτε, αν δεν βελτιωθούν αυτά τα μοντέλα, τα ιντερνετικά που από ό,τι ακούσαμε και από μια καθηγήτριά σας, την κυρία Κυριακοπούλου, που ήρθε και έκανε μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση στο σεμινάριο τώρα που ε, μετήχα, ε, θα υπάρχει δουλειά για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι οι μεταφραστικές μνήμες και όλα αυτά σκέφτονται τελείως διαφορετικά από το, λογοτεχνικό, από, από το λογοτέχνη. Ε, πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει αυτή η μεταβαβέλ, ε, ε, τόσο θα υπάρχουν ε, μεταφράσεις. Ε, βλέπετε, έχουμε έκθεση βιβλίου, υπάρχει ενδιαφέρον για τη μετάφραση, υπάρχουν περίπτερα για τη μετάφραση, εκδηλώσεις ας πούμε, από, το, από το Litrix που έχει επικεντρωθεί αυτό, αυτή τη διετία στην, ελληνική, στην, στη μετάφραση γερμανικών κειμένων βιβλίων στα γερμανικά. Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον όλο ένα και μεγαλώνει. Και κλείνοντας, ε, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον φοιτητή, φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Κυρίως, ε, θα επαναλάβω και αυτό που είπα πριν, όταν ασχολείται με ένα κείμενο να είναι τολμηρός και να ε, νιώσει το κείμενο αυτό σαν να είναι δικό του και να αναλαμβάνει μόνο κείμενα τα οποία θα έγραφε και ο ίδιος ή η ίδια. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη μετάφραση να γίνει ένα με το συγγραφέα. Είναι αυτό που σα είπα και στην αρχή. Στην πραγματικότητα, φιλοξενεί έναν άνθρωπο στο σπίτι σου και γίνεσαι αυτό ε, υπό μία έννοια μπαίνεις, δηλαδή γίνεσαι ηθοποιός. Ε, αυτό δηλαδή ε, είναι και μια σχιζοφρενική ε, σχέση, διότι κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να μπαίνεις στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή ενός άλλου, άλλου ρόλου. Γιατί ο μεταφραστή πρέπει να έχει συνεχώ δουλειά. Δεν μπορεί να, δηλαδή στο βαθμό που ζει από τη μετάφραση, με το που θα τελειώσει ένα βιβλίο πρέπει να αρχίσει ένα άλλο. Άντε να αφήσει καμιά εβδομάδα να περάσει να, να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό, αλλά είναι πάντα πάνω από τα κείμενα. Αλλά να αναλαμβάνει μόνο κείμενα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί, με τον ήρωα, με το, με το συγγραφέα. Εμένα μου έχει τύχει να, ε, με συγγραφέα, με, τον, με έναν Ελβετό, τον Φρίντριχ Κλάουζα, ε, να ταυτιστώ όχι, και να θαυμάσω τόσο πολύ τη ζωή του, ε, γιατί γενικά θαυμάζω και μου αρέσουν οι κατεστραμμένοι χαρακτήρες. Δηλαδή αυτός ήταν Ήτανε πρεζάκι, ήταν σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ήταν στη Λεγεώνα των Ξένων. Ε, και πριν καν διαβάσω κείμενό του, είπα εγώ αυτό το συγγραφέα θέλω να μεταφράσω. Ε, όταν διάβασα και τα κείμενά του ήταν ακριβώς αυτό, οπότε ε, ήταν τα μάμα μου, δηλαδή ήρθε και έδεσε. Πολύ ωραία. Κύριε Καλυφατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.